Y llynydd gofynnodd y prif weinidog Carwyn Jones i mi sicrhau newid gwirioneddol yn cymwydd y de. Felly, ys i ato i i sefydlu'r tasglu'r cymwydd. Fe daff dau weinidog arall a ynghorwyr arbenigol gyda ni ei greu y dasglu. Am chwe mis, mi o'n i yn siarad gyda ac yn gwrando a bobl sy'n byw ac yn gweithio yn y cymwydd, a glun y beth mae nhw eisiau yn ei weld yn eu gymunedau lleol nhw nawr ac yn y dyfodol. Mae trafodaethau hyn wedi yn helpu ni i lunio ein cymoedd ein dyfodol, sef blaenoriaethau wrth symud ymlaen. Dwedodd pobl y cymoedd fod angen swyddi o ansawdd da, ac hefyd sgiliau i sicrhau bod ni'n gallu wneud y swyddi hynny. Hefyd dywedodd busnesu bod angen cymorth arnyn nhw i allu tyfu a chynnig swyddi a hyfforddiant i bobl leol. Er mwyn mynd ar afael am y tirwn hyn, rydyn ni'n gobeithio buddsoddi i ddarparu safleroedd a lleoliadau cyflogaeth o ansawdd uchel ledled y cymwydd. Hefyd, wrth gaffael contractau, rydyn ni eisiau sicrhau ein bod ni'n cael y fargen orau ar gyfer Pint Cymru. Fe gawr ni'n wybod bod rhai gwasanaethau cyhoeddus dar a gael yn y cymwydd, ond nag ydyn nhw wedi gyd cysylltu, cystal a phosibl bob amser. Un mater allweddol dath yn amlwg oedd uh, trefnidiaeth gyhoeddus, ffwrddadwy, rheolaeth a hygyrch. Rydyn ni'n ywyddus i dywallu anghenion busnesu a chymunedau lleol yn well, gan fanteisio llawn a gynllun metro'r de a datblygiadau trefnidiaeth eraill i dywallu anghenion hyn. Rydyn yn ywyddus i fanteisio mwy ar amgylchedd naturiol y cymoedd, i diwylliant a trefdadaeth gan sicrhau bod mwy o bobl leol ac ymwelwyr yn mwynhau'r ardeloedd hyn. Rydyn ni eisiau gwella llesiant personol a datblygu dyllau newydd ym maesef iechyd meddwl a chyfforol. Rydyn ni wedi cytuno i datblygu cyd-syniad parc tirwedd a cymwydd. Rydyn ni'n awyddus i hyrwyddo gweithgareddau awr agored yn y cymwydd ar gyfer cymunedau leol a tu hwnt. Mae pobl y cymoedd wedi helpu i ni weld beth sy'n angen i ni gan ganolbwyntio arno fe a pham. Byddwn ni'n byhau i ymgysylltu â bobl sydd eisoes wedi cyfrannu at y proses ac yn gwahodd eraill i ymuno â ni. Diolch yn fawr.